რას ამბობს ქართველი ხალხი პარლამენტის თაობაზე ეს გამოჩნდება საპარლამენტო არჩევნების დროს საპარლამენტო არჩევნებში მოსახლეობის მონაწილეობის მაჩვენებელი საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი სოფლიო საპარლამენტო არჩევნებს შორის მე დარწმუნებულია რომ ოქტომბერში იქნება ასეთივე მაღალი მაჩვენებელი ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ და ეს ვიცი და ეს ვიცი მე ძალიან კონკრეტული მაგალითებით საბნების მერე საპარლამენტო არჩევნების მაჩვენებელი აიღეთ და ნახავთ რომ კიდევ მეორებ მოსახლეობის ინტერესი პარლამენტისადმი საპარლამენტო არჩევნებისათვის იყო მაღალი, არის მაღალი და იქნება მაღალი. რაც შეეხება იმას, ვინ მაყოფილია თუ მაყოფილია თავისი არჩევანით, თავისი მაჟორიტარით თუ მის მიერ არჩეული პოლიტიკური პარტიით, აგერ მოდის ახალი არჩევნები და აქ შეუძლია თვითონ მოქალაქეს გააკეთოს უფრო დაფიქრებული და უფრო მისთვის მისაღები არჩევანი.